ассалаумағалейкум ағайын көзқарақты көрермен елуден жүректерге жеген мүшедегі ерлер қай қайсысы болмасын мүшеде тұрған бәрі ер өйткені елдің ертеңі үшін өзіміздің келешек үшін болашақ үшін деп арнайы уақыттарымызды қиып осы жаққа қарай табан тірегендеріміздің өзі ол ерлік мынау қазақ осы аттан жығылсақ та салттан жығылмаған халықпыз ғой мына жиналысты бастамай тұрып мына жұмабай ағамыз отыр баталы болсақ Olur mu? Masafiyet kıymet yedik. Al, Bismillahirrahmanirrahim. тәңірім заманымызға тыныштық халқымызға бірлік шат шарынан тірлік бер ел жұртымызды айтпай келер апаттан жоқ жерде пайда болар шатақтан сұғанақтардың көзінен сұмырайлардың сөзінен төтеннен егер небір пәле жоманың бәрінен сақтайды әр шаңырақ биік әр жайылғанда шақан берекелі әр адамның көңілі қуанышқа толы мерекелі болғай ұрпағымызды лағатты бағымызды баянды байлығымызды қайырлап бере гөр ұлтымыздың ертеңін ойламайтын дарынсыз мәңгілік басшыдан сақтай гөр ғаниятты ақшамен ғана өлшеген деп байлық пен мансаптығына көздеген егделерін бай басқан надандардан сақтай көр жөргегінен қағынған теледидарға табынған интернетке ғана ғаламтордың шырмауына оралған ақыреттен ұл мен қыздан сақтай көр осының бәрі туатын ата туатын адамның азуынан заманның тозуынан сақтай көр ал тілегін соңғы сұрақтарым жолдарың ақ болсын жолдастарың қыдыр болсын әр уақытта ақ жол өздеріңді бастап жүрсін әр қолдап жүрсін әмин өткенде біз алғашқы жиын өткіздік сол алғашқы жиында алты жүз адам жиналды осы жерде кеше мына чаттарда кеше бері айтып жатырмын жалпы мына еліміздегі алдыңғы шептегі партиялар ақтөбеліндей ғана адам жинап жатқан кезде біз алты жүз адам жинадық қазақстандағы қазір мүйізі қарағайдай оппозициямыз деп жүргендердің өзі әлі алты жүз адам жинай алған жоқ қазірдің өзінде келіп отқандардың қарасы аз емес сіздерге мына қолдау білдіріп қорғаныш болып келіп отқандарыңызға көптен көп рахметімізді айтамыз батыр секеевтің штабына кеше мағжан жұмабаев арыстандай айбатты жолбарыстай қайратты қырандай күшті қанатты мен жастарға сенемін деді ғой мағжан атамыз кешірсін қазір арыстандай айбатты жолбарыстай қайратты қырандай күшті қанатты мен қазаққа сенемін сөздерінде көздерінде от ойнар сөздерінде жалын бар жаннан қымбат оларға мен қазаққа сенемін тау суындай гүрілдер айбынды алаш елімдер қазағым менің кеңімдер мен қазаққа сенемін бұл мағжан атамыздың айтқаны өткендегідей емес қазір кішкене кішкене бұның бәрі жақсап кейін шабады дейді ғой қазақта батыр секенов ағамыздың кандидатурасын алып тастады деген хабар осыдан бір апталардың айналасында келді өздеріңіз көрдіңіздер чатқа жазып отырмыз мына жерде қазір осы сіздер жиыстырып отырғандағы себебіміз бізге сіздерді қолдауларыңыз керек қазір күрес тоқтаған жоқ біз күресімізді жалғастырып жатырмыз жаңа батыр аға айтты жоғарғы сотқа біз шағымымызды бердік қазір бір апталардың ішінде қаралуы керек жеңілмейміз берілмейміз тұмсығын аяған төбелеске келмейді елдің ертеңі үшін болашағы үшін еш не нәрсеге болса да дайынбыз құрметті ағайын бауырлар біріншіден сізге алғыс білдіремін рахмет қолдап жатсыңдар қосылып жатсыңдар біздің ойымызша бүгін міне халық түсініп отыр өзгеріс басталды жаңа қазақстан керек бұл бастамаға ертең біз мәжіліске өтсек те өтпесек те бұл уже былай айтқанда дұрыс айтқанда көтеріліс халық көтеріліп жатыр түсініп жатыр бұл ескі ескі қазақстан болмайды жаңа қазақстанға ұмтылыс жасау керек біз бұл, бұл тоқтамаймыз айттыңыз ғой фейсбукта инстаграмда партия құрамыз маған белгілі азаматтар қазақстанның шығыс қазақстан оңтүстік қазақстан батыс қазақстан көбісі маған звондап қоңырау соғып жатыр сонда айтамын сөздері біз бәріміз қосыламыз партия аялаға қосыламыз деп осы иншалла сәуір айында бірінші съезд жасаймыз партияны сол жерде бәріміз алдында біз менің кандидатурымды алып тастағанда сотқа бердік конституционный сотқа бердік Конституционды соттан жауап келді 27 жетінші наурызда қараймыз деп енді кеше штабтың балалары күні бойы отырып күні бойы отырып интернет арқылы верховный сотқа шықты сол жерде бізді тіркемей тіркемей бес 5 бес алты сағаттай отырдық қой интернетте сонымен ақырында өттік біздің біздің ә, арызымызды алды енді жеті күннің ішінде қарайды өткізе ме мені кандидатурамды қайтадан сайлауға қоса ма сондай решение шығаруға олар обязаны енді осы күтеміз келешекте бәрі белгілі болады енді сатып алсам мына қасымда отырған жәңгемді қарап тұрған сөзім қадірменді қонақтар қадірменді ағайын жалпы мына батыр секенов газеті штабының жасаған сайлауалды бағдарламасы тұр өткенде оқыдыңыздар ғой қазір азаматтар сіздерге қолдарыңызға жаңағы пакетте осы бағдарлама жазылған қағаздарды тапсырамыз сол жерде біз тағы да бірнеше пунктті қостық ол ең соңғы қосып отырған біздің сайлауалды бағдарламамыздағы мынау жастарға беріліп жатқан баспана бар емес пе сол жастарға беріліп жатқан баспана жастарда қалуы керек мынандай қазба байлықпен мынандай мүмкіншілікпен қазақстан мынау әр перзентін қандықпай бәрінің басына бір бір шаңырақ беріп қоюға қауқарлы дұрыс па ал енді қадірменді ағайын енді сіздерге бір өтініш бар ол үлкен өтініш мынау кеше чатта айтып жатырмын қазір сайлауға түсіп жатқан партиялар сол сайлаудың атынан тіпті өз кандидатурасын өзі ұсынып жалғыз мандатпен түсіп жатқандар бар партиямен түсіп жатқандар ол жеке бөлек енді қазір біз батыр секеновтің штабы біз жеке тұлғамыз мемлекеттікіндей көл көсер ақша жоқ былайша айтқан кезде сондықтан да мына жердегі отырған әрқайсыңыз осы батыр секеновтің идеясы үшін бағдарламасын қолдау үшін барлықтарыңыз жүрген жерлеріңізде үгіт насихат жүргізіп осы батыр сейкеновке дауыс беруге шақыра жүрсеңіздер игі болар еді мына кеше ахмет атамыз айтты ғой тән көңілдер көңілмес еткенсің, ойлайтындар мен емес бір күнсің жұрт ұқпаса ұқпасын жабықпаймын ел бүгін үшін менікі ертең үшін дейді мына осы жердегі сіздердің жиналып жатқандарыңыз бұл батыр секенов үшін емес бұл қараторғай үшін емес бұл елдің ертеңі үшін кеше ахмет атамызды небір білмедіңіз торғай төңірегінің тумасы ұлттың ұстазын тудырған киелі мекеміз ғой біз ағайын ахмет байтұрсынұлы атамыз айтқан жоқ па еді асықпаңдар артымызда қаз бар тергеп талай сүйектерін бар дейді артымызда қаз бар қазір біреулер ойнап отқан болуы мүмкін жеңіл қарап отқан болуы мүмкін бірақ қазір мысалы батыр секеніміз басқасы басқа осы батыр ағамыздың кандидатурасының алынуы сол алғашқы күні алты жүз адамның жиналуымен байланысты ма деп те ойлаймыз өйткені мұнша қарашаның жиналуы мұнша халықтың бір идеямен топтасуы бұл үлкен күш солай ма ал енді сіздер кеше сұрақ қойып жатсыздар ғой біз батыр секеновтің кандидатурасы әлі толық алынған жоқ бұл негізгі сұрақ сіздердің әрқайсыларыңыздың көкейіңіздегі негізгі сұрақ батыр секенов енді кандидат емес пе деген сұраққа жауап берейін бұл кісі әлі кандидат кандидатурасы әлі шешілген жоқ бұл кісі қашан барып келістім деп қолын қояды кандидатурасы сол кезде шешіледі қазір дәл осы кісі сияқты шағымданып өзінің кандидатурасын қайтарып алып жатқан кісілер бар иә естіп көріп жатсыздар ғой өздеріңізден біз сол сияқты қазір күрес жалғастырып жатырмыз бұл жерге сіздердің әрқайсыларыңыздың көмектеріңіз керек енді открепительный талон арқылы жалпы сайлауда дауыс қалай болады деген сияқты көптеген сұрақтар қойылып жатыр қалай дауыс береміз не болады деген сияқты сұрақтар біз өткенде заңгерлермен бұл мәселемен айналыстық бұл мәселені зерттедік жүйеледік етіп жаңағы заңның былайша айтқан кезде біз қазақша жазылғанымен қарапайым қазақ түсінбейді оны оны кәдімгідей анау жаңағы дүрбімен қарағандай қарамаса ол болмайды да сөйтіп қарап отырсақ открепительный талон арқылы мысалға біз мынау байқоңыр және алматы ауданынан түсіп жатырмыз ғой біздікі бірінші округ батыр секеновтікі батыр итін алдында батыр әлиев деген азаматты ол ол қалай тура біздің алдымызға түсіп қалды екі батырдың қалай сәйкес келіп қалғаны одан мың сұрақ болып тұр қазір ал енді қазір сол басқа аудандағы азаматтар алматы және байқоңыр ауданына келіп дауыс бере алады ма десек бере алмайды екен тек қана пропискасын ауыстыру арқылы сөйтіп қана дауыс бере алады открепительный талап астананың ішіндегі ә, жаңағы ә, сайлау учаскесінен алып келесі учаскеге дауыс беру мүмкін емес деп жатыр ал сосын тағы да басқа өңірдегілер мысалы алда жалда торғайдан арқалықтан жаңағы мереке қарсаңында келіп қалатын кісілер болса оларға открепительный колонна алып келіп дауыс берген болады бұл сіздерге жай мен қазір ақпарат ретінде айтып ал енді сіздер арнайы жиналғаннан кейін қазір көкейлеріңізде сұрақтар болса кеше чатта жазып отыр көп адам жазып отыр мен чатта жалғызбын Э, шамам келгенше ақпарат беруге тырысып жатырмын енді қазір сұрақтарыңыз болса мына жерде абай ағамыз отыр мына жерде хидаят ағамыз бар батыр ағамыздың алдарыңызда батыр сейтбековтің штабы жалпы сұрақтарыңызды қойсаңыздар болады біз кез келген сұраққа жауап беруге дайынбыз ал қазір не үшін жиналдық оны қазір соңына қарай баяндаймыз бірінші сіздерге кезек көрсетіп отырмыз халық сұраса хан түйесін сояды дейді ғой микрофон жұмып берейікші сіздерге жақын жердегі ауданда тұрамын жаңа сіз айттыңыз ғой сол ауданның открепителін алуға болады ғой ә болды қайсы астананың іші ма жоқ мынау аудан Қошы. болады целиноград ауданы иә болады болады открепительный талон алуға болады тек қана қаланың ішінде болмайды есіл сарыарқа ауданын болмайды ал енді ана қосшыда тұрсаңыздар александровкада ақтөр бар иә сол жерден открепительный талон алып осы байқоңыр алматы ауданына келіп дауыс беруге болады ондай мүмкіндік бар пропискада жоқ керек жоқ ғана келіп сіз содан кейін маған мені фейсбукта чатта көрсін маған сұрақ қояды сен парламент мәжіліске барғанда не істейсің өзгермейсің ба деп құрметті ағайын бауырлар мен осы жолмен келе жатырмын бірнеше жыл болды мен өзім бизнесменмін авиация саласында істеймін ауыл шаруашылық саласында істеймін аңшылық саласында істеймін көп көптеген бизнестерім бар соның бәрін мен өзім білетін, түсінетінім өзімнің ойларым бар мен өзім іскермін сол жақ саланың бәрін көтеремін біріншіден біріншіден менің ойым парламентке барғанда анау ауылдың тұрғындарының жағдайын жақсарту әмин бізде көбісі білесіздер өздерің туысқандарым бар, жақындарым бар, осы жерде астана алматы үлкен қалаға барып қиналып пәтерде тұрып аз аздап ақша тауып солай өмір сүріп жатыр ол дұрыс емес бізде анау далада біз өзіміз өскен жерде торғай жангелді қызылорда қостанай қарағанды жұмыс көп бірақ бізге инвесторларды жібермейді ана үлкен үстінде жүрген биікте жүрген оларды жібермейді менде өзі топ топ достарым бар америкада европада бәрі осы біздің қазақстанды қызықтап жүр осыны келгісі жүр осы жерде бизнес ашқысы келіп жүр соларды шақырып осы жерде жұмыс өткізу керек біздің біздің тұрғындарға біздің халыққа сонда жұмыс болады олар бұл жерде тапқан ақшасын алып кетпейді өзіне салған ана үйлерін алып кетпейді бұл осында қалады Осында саланы төлейді осында жұмысын береді осында жұмыс істейді менің ойым осындай а мені мені көбісі белгілі белгі бай бай азаматтар мені таниды менің сөзіме сенеді олар біледі мен әдесім б деймін содан маған сеніп солардың бәрі көбісі күтіп отыр қашан қазақстан ашылады қашан қазақстанға келіп инвестиция салуға болады қазір инвестиция осында тартуға өте қиыншылық білесіз ба билікте жүрген кісілер оны өткізбейді ал мүмкіндік бізде көп содан кейін тағы өзіміздің азаматтарымыз бар жігіттер бар өздері де сол бірнеше сала ашқысы келеді бизнес ашқысы келеді оларға да мүмкіндік бермейді тек қана осы анау жақындар ғана береді біздің білесіздер ғой қазақ тілінің үстінде жүрген мәке сәке деген түсінік береді сол соны бұзып мен өзімнің айтқан сөзіме осы бүгін айтқан айтып отырған сөздеріме ертең мәжіліске төрде отырсам одан мен қайтпаймын тек қана біріншіден осы халықтың жағдайын ойлап бизнестің жағдайын ойлап соның соның бәрін жұмысқа айналдырады рахмет шоғайдың менің бабай менде тоғай болсын аман енді тумасымын жалпы біз жалпы вообще қазақ дегенде біз кім дейміз қазақ деген кімсің дегенде ең жалпы сөйлейміз біз мынау ұлан байтақ жерді мынау білектің күшімен найзаның ұшымен алып қалған батырдың ұрпағымыз дейміз біз айтпаймыз ғой жағымпаздың ұрпағы немесе жемқордың ұрпағы демейміз батырды ұрпағымыз дейміз батырлар болды сол кезде жаңағыдай осыдан айтатыны жаңағы қабанбай батыр бөгенбай батыр дейін айтамыз содан жаңағы ел бастап артынан жаңағы мыңдаған адам келді халық келіп елді қорғау үшін халық жаңағы мыңдаған халық оларды жаңағы батыр болды шетіне ол жаңағы өздері арасынан жаңағы бір батырды сайлап осыған соған сеніп соған сеніп артып соның артынан ер жаңағы мыңдаған адамның бәрі шетінен батыр болды бірақ олар жаңағы мың адам бұл жаққа жүгірген жоқ мен батырмын деп олар жаңағы біріккен арқасында бірліктің арқасында жаңағы арасында бір батырды сайлап соның артынан ерді жаңағы мыңдап адам еркек батырдың өзі ол анадан адам батыр болып туған бірақ ол бірден қой бастап шапқан жоқ алдына оған ең бірінші өзінің батыр екенін бірінші өзі дәлелдеп алды мен батырмын мен артыма халық ерте аламын деп халықтың сенімін ақтай аламын деп оны жаңағы халықты жаңағы мойындап оған сенім артып соның арқасында елдің арқасында мінекей осы он байтақ жерді алып бардық рас қой осыдан үш жыл бұрын нәрсе одан кейін де үш жылдың ішінде қаншама батырлар болды біздің елімізде бірақ олар көбіне айтылмайды неге өйткені біз жаңағы мына солтүстік жаңағы көршіміздің жаңағы көмегі нашаның ішінде соның ықпалының арқасында біз бірлігімізді жоғалттық жаңағы батырға сенуді сенуді жоғалттық біреуімізге сенуді жоғалттық бірлікті жоғалттық соның арқасында елімізден айырылдық бодандыққа түстік батырлар сол кезде болған одан кейін жаңағы айтып отқан жүз жыл бұрынғы жаңағы алашорда соларды жаңағы қолдай алған жоқпыз сол қолдаған қолдамаған арқасында оларды жаңағы халық үшін құрбан болып кетті біз қолдай білген жоқпыз артынан ере білген жоқпыз білдік бізде болған жоқ біз сондықтан мінекей әлі дейін айтып келе жатырмыз ғой сол батырларды біздің жаңағы ұрпағымыз айтып жүрміз бізден кейінгі төрт жүз жыл бұрынғы батырларды деп әр өзінің жаңағы заманының батыры бар болса міне қазіргінің батырлары алдымызда отыр мінекей міне батыр аға отыр қаратоғай батырларымыз отыр міне кейінгі біздің ортағымыз міне біздің бізге осы жаңа қазақстанды алып берген осы жаңа қазақстанды орнату үшін атсалысқан батырлар деп осы айтып өту керек кейінгі ұрпағымыз деп ойлаймын сондықтан мен сіз мінекей қаншама адам жиналып отырмыз сол мінекей бірлік көрсеттік міне қолдау көрсеттік соның арқасында осындай жаңа қазақстанға өтуге атсалысуымыз керек соған бәрімізді мінекей күш көп бірлік болып соған өтуіміз керек қой мен батыр ағаны мен уже үш төрт жылдың шамасында білемін э, талай экспедиция шыққан кезде де түні бойы кейде бәкең сізде ма костюмнің жасында костюм жамап жатқан кезде екеуміз тұрып әңгімелесіп бәкеңнен біраз сұрақтар сұрадым жаңағы ойларын сол кездегі жаңағы халықтың жағдайын жақсарту жөнінде жаңағы айтып жатқан туризмді қалай туризм арқылы жаңағы елге қандай ақша тарту керек соның бәрін жаңағы мен алдында ойлаған бәкеңді жоғарыдағы енді бай кісі ол жаңағындай не басшылар көтеретін кісілер басшылар деп жоқ ондай жоқ қарапайым кісі жаңағы жерде екеуміз әңгімелестік біраз әңгімелестік содан кәдімгідей мінекей соның арқасында біз сенген арқасында әлі қасында қазір келіп жатырмыз міне бүгін де келіп отырмыз қолдауға міне барлықтарыңызға да мінекей келіп отырғандарыңызға да мың алғыс жаңағы тартоғай бауырымыз жақсы айтты мінекей бір күн екі күн бес күн он күн болса да жиналып тек қана осындай қолдаудың арқасында жеңіске жетейік рахмет ассалаумағалейкум менің есімім мөлдіш әбден бекішев амантоғай деген жерден жігітімін мынау қараторғай қаланың хабарламаларын бәрінде оқып жүрмін сейкен мырзаны көптен танимын танимын сондықтан да әлгі бәрі айтқандары орынды бұл бүйту керек сөйту керек әуелі осы батырды өткізіп алайықшы өзіне ғана пәлелердің бәрінен құтылып сол өтіп кетсін содан кейін әлгі батыр бүйтеді сүйтеп дегенді сосын сосын айтамыз ғой менің ойымда жүрген бір нәрсе осы бар ғой жаңағы инвестициясыз анау ертең келетін инвестиция анау мынаусыз қазір осы бір айдың ішінде әрқайсымыздың әлеуметтік тұрмысымызды жақсартып жіберуге болатын мүмкіндік бар Мысалы үшін айтайын қазір банк кімдердің қолында миллионерлердің қолдарында бүкіл әлеуметтің адам халықтың еркі кімнің қолында бай әкімдердің қолында бір олигарх дейміз ба әлгі миллионер миллиардер ма соның он тоғыз миллион долларын тартып алып бұл тартып алуға алуға дейін де біраз дүние бар ғой банктердің системасын өзгерту керек мынау халыққа қызмет ететіндей қылу керек мынандай глобальный бәлелерден құтылу керек ол үлкен жұмыс сол әрбір әрбір отбасына миллион доллардан он тоғыз миллионды алып ә, ә, пенсионерлер бар басқасы бар анау бар есептеген он төрт миллион отбасына ол әрқайсысына бір миллион доллардан бес жылға бес проценттен беретін бір күн туса бір айдың ішінде ма бір жылдың ішінде ма айналайын егініндегі ор техниканы сатып алып әлгі не керек өгіз керек пе шана керек пе соларды сатып алып әрқайсың өзіңнің семьяңды өзіңнің семьяңның жағдайын көтермейсің ба сен сен бай болсаң үкімет бай емес енді мынау батыр баламның батыр інімнің жоспарын бәрінде түсіндім көп жұмыс туралы анау э, тауарды бізге э, істеп жатқан қызметтің бағасын арзандату үшін оларды сатып алудың өзі жаңағы мәселелерге тіреліп тұр олардың өздерінің банктері бар олар бізді менсінбейді халықты олар бізді бізбен есептеспейді олар өздерінің отырған жеріндегі жағы бай, байлығын күн сайын ай сайын келіп жатқан байлығын текке текке беріп қоймайды сондықтан да біз мына батырды батыр сияқтыларды қолдаймыз бәрекелді себебі мен менің өзім бері ертең аяғым ауырып қалуы мүмкін жастарда әлі болашақ бар жастарда қайрат бар сосын енді батырдың мінезін білесіздер ғой бет түбіне қарамай айтатын бір мінезі бар сондай мінезді жастар билікке бару керек енді бір кәдеге жараймын осындай үлкендіктер арманың алтын көтермелігі қайда жүрсе артық сонда жүреді демеймін осындай алтын буын ағаларымызға бір шапалақ ұрып қойыңыздаршы бәрекелді ертең мысалы сайлау болады ғой сол кезде қадағалайтын адамдар бола мысалы бір ауылда мысалы жүз процент барлығы сайлауға бармайды жұмыс болады мысалы бір жиырма отыз процент болады да а мысалы оны тоқсан процент келді басқа кісіге дауыс берді деген әділетті болғанын қадағалайтын адамдар бар ма қазір сол алдын ала мысалы соны өзіңіздің атың кім боранбай болады боранбай ә, мына қазіргі қоғамда боранбайды кездестірмегелі көп болыпты боранбайға бір шапалақ қойыңыздар ағайын боранбайдың сұрағы ертең сайлау қарсаңында біз жарайды дауыс береміз бірақ сол берілген дауысты қадағалайтын пенде бар ма деп тұр ғой ол үшін бақылаушы деген бар біз қазір бақылаушыларды жинастырып жатырмыз бізде қазір 60 проценті бақылаушылардың дайын біздің осы байқоңыр және алматы аудандарында бізде 155 сайлау учаскесі бар сол 155 сайлау учаскесіне бізге кемі 200 адам керек жаңағы учаскелерді толық бақылауға алу үшін ол жерде бақылаушының екі түрі болады ол бірінші батыр секеновтің сенімді өкілі ол батыр секеновтің адамы сол жерде қарап санап отырады ертең ана сайлау біткеннен кейін қанша дауыс түсті явка дейді адамдардың келген адаммен ана жәшікке салынған бюллетень бар ғой соның санағы бірдей шығу керек бақылаушы соны есептеп отырады содан кейін анау независимый наблюдатель дейді ғой енді өзіміз жаман орысшамызды быт шыт қылып айта қоймаймыз ғой иә тәуелсіз бақылаушы дейді иә тәуелсіз бақылаушы ол өз алдына қызмет етеді сондықтан да боранбай сайлауда осындай осындай адамдар қызмет етеді соның бәрін қадағалап санайды ал егер де сен батыр секеновтің штабына келіп қызмет қылғың келсе есігіміз ашық рахмет басқа боранбайға мұшапала қылып отырмыздар ал қазір мен ағайын жаңа айтып жатырмыз ғой мына біздің осы торғай халқының астанада жүргеніміздің өзі бір жеңіс мына биліктің бізді ыдыратып жібергенінің өзі бір жеңіс мына жаққа бір бірімізді тауып анау бір бірімізді қолдап істеп болмаймыз ба сондықтан да насихат жүргізуді тоқтатпаңыздар қадірменді қонақтар сосын тіріліп отырайық тіріліп өзіңді өзің не дейді анау өзіңді өзің сүймесең жат жанына түңілер дей ма сол біз келген кезде мына жерде жанып отыру керек айту керек мына торғайлықтардың штабына кіріп едім батыр зекеновтің штабына бәрінің көзі жанып тұр бәрі осы алаулап тұр бәрі жалындап тұр бәрі осы бас басына бір батыр деп солай таңғалысып айтып жүру керек сондықтан да жанып отырыңыздар осындай отырыста сөйлеп қолдап отырыңыздар мысалға жаңа ағамыз шығып айтып жатыр ма бәрекелді деген ұраныңызды айтып отырыңыз ағам мақайып қалсын дұрыс айтып жатқанын сезінсін адам сондықтан да иә қолдау білдіріп шапалақ соғып отырыңыздар ассалаумағалейкум торғай азаматтары менің есімім мұхит болат ә, фамилиям ғаппасов ә, үлкен кісілер менің атамды байпақ сот деп біледі сот болған кісі сол кісінің немересімін ал мен батыр ағаны қалай танығанымды айтып өтейін ә, осы бір фильм көрдім копы деген онда кейіпкерлер покер мен амбал деген жігіт сол жігіттердің киносын көріп осы батыр ағамды көрдім ә, торғай жерінде осы аңшылықты басқарып жүрген кісі болған екен сосын мен өзі ә, негізі ә, менің өзім ішкі идеологиям бар қар тоқтату жөнінде жаңа боранбай деген інім міне алдымда нағашым да сөйлеп кетті ә, қорған деген кісінің балалары абрахамзиндер Ә, мен ғаппаспын торғай азаматымын ә, кеше сіздер айтып жатсыздар міне ә, батыр аға амангелдінің ұрпағы деп енді мен де осы жерде егер адам атпен бірге жүрсе менде де бұл жерде отырмау дұрыс емес бір жерде жүргенім сондықтан сізге көмек ретінде өзімнің қолдауым несінде көрсетіп отырмын жаңағы боранбай деген адамды айтып жатыр міне ол деген айтылған сөз міне жұрттың санасына кіріп солай жиналып бәріміз бір жақтан дауыс берсек иә, сіздің өтіп кеткеніңізге тілектеспін өйткені сізге мен жақында өзімнің сұрақтарымды да қойғанмын сіз жауап бердіңіз егер сіз өтіп кетсеңіз сіздің алдыңызға мен смело алатынымды сенемін сондықтан құрметпен сіздің атыңыз кім аға мұхит болады бір бастысы мәжілісте отырған әр адамға әр адамға осындай қарагөз қазақтар қымсынбай өз ағасына келгендей кіре алу керек міне нағыз демократия міне нағыз демократия креслода отырған адамға бара алмасаң оның жибінің қасында анау шашып кеткен суына бұзғанып тұрып қалып қоятын болсаң онда ол қалай ол халықтың өкілі егер де депутат халықтың өкілі болатын болса міне осы мұхит сияқты азаматтар ашық емін еркін кез келген уақытта кіре алатындай болу керек дұрыс па Э, құрметті жерлестер ағайын бауырлар мына бүгін э, жиналып отқан себеп мына секенов батыр ағамызды қолдауға келдік өткенде келіп мынау штабында болып ең басты пресс конференцияда болып кеткенбіз сонда өткенде көп адам жиналып еді мынау алты жүзге дейін жаңағы бауырымыз айтты бүгін шамалы азайып қалған екен ағайындар ешқашан азаймайық бүйтіп азайып жүретін болсақ біз ел болмаймыз өйткені осындай елдің арасынан шыққан текті ұрпақ тек елден шыққан азаматты қолдау біздің міндетіміз қай жерде жүрсек те бәрекелді сөйтсек біз ғана биікке жетеміз өйткені мына секенов батыр ағамызды ертеден білеміз енді сол сарторғай жерінде туған азамат өз өткен өмірбаянында айтты мен де сол сарторғай жерінің азаматы едім айтбаев әмір қамза дегеннің баласы боламын есімім арғынғазы бегімбетпін осы ағамызды қолдан деп өткенде әйелім жұмысының үстінен сұранып сағат балшықтың бүгінде әйелімді әкеліп отырмын әне сөйткенде қашан біз бірге болсақ жеңеміз сондықтан ағайындар жүйе біздің жүйені өзгертуіміз үшін ер басына билікке жаңа адамдар келуі қашанда ескі жүйемен ешқашан біз өзгермейміз сондықтан да барлығымыз да бір ауыздан ағамызды қолдап ә, әлі белгісіз демеу керек қолдайық белгілі өтеді деп үміт Жаны біз жақсылықпен ғана мүдде жүрміз сондықтан тағы бір айтайын дегенім қаракөрбай бауырым осы батыр ағамыздың үлкен бір кішкене үлкенек плакаты бар еді ғой соны қазір таратсаңыз берсеңіздер біз машинамызға жапсырып қойып көшеде жүріп көшеде жүреміз көршімізге айтамыз досымызға түгелі оның сыртына машинамыздан тегізесінде тұрады ел көріп ма қандай азамат екенін біліп жүрсін сосын ертең ел сол азаматқа дауыс беріп жүрсін дауыс береді Thank you. оспанов көшекбайұлы мен мынау торғай ел азаматымын айтып мына елімізде торғай жаңа сандырбай елді мекенінде жаңағы нім айтып кетті иә батыр ініміз сол сандырбайда туған алты шақырымдай сандырбайда туды сандырбайда болды иә әкесі ерхан ағаны жас шақырымды бәріміз білеміз сол сандырбайда көрші болды айтбай деген әкеміздің қолында болып сол шапаны көріп өстік Buna gücünüzden yetecek var. Bir tut böyle oymak. ал енді мынау елімізде мынау Абылхайыр қамшысында бір шақшақ жәнібек қандай зор тұлға болса кенесары хан наурызбай тұсында жәуке батырымыз иман батыр э, шәкір батырлар сондай зор тұлға болған одан кейін амангелді иманов кейкі батырлар өздеріңіз білесіздер батырлар шыққан жер жаңағыдай ғұлама данышпан ғалымдарымыз жаңағы сондай адамдар шыққан мен айтайын дегенім сол батырлар сол кезде өз заманның батыры болса қолдарына найза ұстап қазіргі заманның батырлары осындай елді ойлайтын жаңағыдай елге көмек беретін осындай ортаны да жүріп жатқан ерекше дараланып осы батыр батыр еліміздің атына сай батыр осындай азаматтар тағы да торғайда осындай азаматтар бар қазіргі заманның батырлары жаңа айтып кеткендей солар батырлар шынында бұрын найза ұстаса қазір енді өздерінің мына білімменен елге істеген игі істеріменен көрініп біле жатады соныменен енді былай кезінде мынау торық ұшақ досбол би арынға күйеу болатын мына қызылордада билік құрғанда мынандай бір атау сөз бар мен э, жауымнан қорықпаймын көп болса атар мен досымнан қорықпаймын көп болса сатар қуанышыма қуанбайтын қайғыма ортақтасып қайғырмайтын адамдардан қорқамын деген біз қазір мына сайлауға келіп отқан себебіміз ортамызда осы інімізді осындай қуанышпенен жаңағы сайлап жатсақ бұл біздің біздің игі істеріміз ал енді осындай бір э, ортамызда жаңағыдай осындағы көпшілігі зейнеткерлер мен байқап отырмын енді жастар да бар шығар артынан біздің э, енді соңымыздан еретін жастар болу керек иә осындай әрбір азаматтың осында қатынасып отқан қасындағы өзінің ағайын туысына және жол жолдастарына осы айтып отырып жаңағы насихаттап жүру керек сонда біз көбейеміз айтып жатқандай енді бір жағадан бас шығарып бір қолдан жиі шығарып бәріміз бір болайық кеше мына шат нені қарап отырсаң көпшілігі андай мындай жаңағындай негатив сөздерді басқаша айтып жатыр енді ыңғайсыз оның бәрі бәрі осындай штабқа жаңағындай штабқа кіргеннен кейін бәрі қолдаймыз деп жақсы сөйлеп жақсы пікірмен айтамыз деп қосылды ғой бәрі де сондықтан бәрінен басымды бір болсын аман болайық тойға жерлестер иә әрқашан да осы иә осындай шыққан иә, азаматтарды жеке дарадан шыққан азаматты батырды бәріміз қолдайық иә батыр ініміз сізге әрқашан қолдаймыз әрқашан да сәтті болсын қадамыңыз біз қуаныштымыз осындай ризамыз осындай азаматтар батырға еліміз ба ағайын ба найзаменен түртсе жатырсың қазақ оянбай мұнша қалың ұйқыны бердің бізге ой аллай дейді қадірмен ағайын оянатынымыз кез келді мінекей арамыздан шыққан батыр секеновті қолдаймыз ба ереміз ба ассалаумағалейкум құрметті торғай халқы мен ә, амангелді өңірінен ғаппасов жәнібектің баласымын ә, батыр секенов ағамызды қолдау үшін келдім ютубта қазақ кз деген каналы бар екі жүз мыңнан аса подписчик бар көрсеңіздер болады негізі мынау шіріген жүйе өзгермей құламай ешқандай өзгеріс болмайды айтайын назарбаев отыз жыл бойы елді тонап жемқорлықпен нетіп кетті ғой кедей қылып әрқайсымызда үй жоқ күй жоқ қазір нетіп кеттік кедей соры болып қалдық бейшара болып осы назарбаев құртып кетті бәрін оның алдында жетпіс жыл кеңес үкіметі бар орыстар құртып кетті орыстар одан кейін назарбаев енді ол қазір тоқаевты назарбаев басқарып отыр бәрібір сондықтан мына шіріген жүйе өзгермейді бәрібір ешқандай өзгеріс болмайды мен торғай халқының атынан сіздерді қолдаймын батыр аман болыңыз жеңіске жетіңіз мен сіздермен біргемін назарбаев туралы айтып жатыр ол кісіні еркіне қояйық тағдыр ол кісіге өзінің жазасын берді деп ойлаймын көзінің тірісінде кезінде тақта отырған кезде алған дүниенің бәрін қайтарып алу бұдан артық қиянат жоқ сондықтан да ол кісіге тарих мына ғұмыр мына өмір өзінің жазасын өзі беріп жатыр патшаға жаза алладан дейді адамнан емес патшаның жазасы алладан дейді бұл жаза болса керек иә ал әрі қарай сөйлей беріңіз әмин әмин иә міне бүгінгі торғайлықтар міне біз өзіміз өзіміздің ауылдан шыққан батыр інімізді әрі біреуіміздің бауырымыз иә сол кісіні қолдауға келіп жатырмыз міне осы қолдауымыз алла тағала жүзеге ассын енді айтып жатырсыздар ғой батырды біз сатурға елінеміз жаңағы сатурғалықтар шыққан кезде бізде де қан бар төреліктің қызымын тапай тапайдың әкем соғыс ардагері болған міне біздің елімізді осылай соғыспен айқасып жүріп осылай бізге жерімізді мына елімізді алып берді қандай жақсы жерге алып берді ата бабамыз бізге осы қазақстанда міне торғайым керемет жер біздің торғай мысалы торғайда бәрі де бар су да бар балық та бар не керек өндіретіннің егін де бар бәрі де бар біз соның бәрін істей алмадық иә бәріміз жан жаққа кеттік міне енді міне батыр ініміз қолдаймын иә көтереміз деп осындай көмегі бола ма деген біз осы кандидаттыққа ұсынып жатырмыз иә иә батыр інімді сіздер айтып жатсыздар біз айта, батыр екеуміз екі басты үйде тұрғанбыз батырды мен тұсауын кеспесем де осы жетектеп тәлтай басқан бізбіз міне алла тағала иә батыр жолың ақ болсын айналайын иә әрқашанда ойлаған мақсатыңа жете бер батыр болса атыңа лайық батыр бол батыр болып келе жатсың ғой міне бұл бала өзі негізінде апамдар айтады енді бұл бала жиырма үшінші февральда туып жиырма төрт содан кейін біз бәріміз өзі батыр батыр деп жиырма үшеуі ағасы батыр қойдық деп міне осы жерде отырған кісілерге осы білгендігімді батырды айтып жатырмын одан кейін міне сол үш жас төрт жасымда көргем одан кейін білмеймін он сегіз он тоғыз жасымда көрдім өзі үйіне барып аңғарға барып күләш апамына барып сәлемімді беріп батырды көремін деп келдім деп көрдім міне содан кейінгі көріп отырғаным міне батыр айналайын өсе бер өркендей бер біз торғайды қолдаймыз қорғаймыз біз өсеміз торғайда бәрі бар су да бар балық та бар егін, егін бәрі бар бізде торғайда біз қалдық барғанда әйтеуір күңіреніп қайтамыз торғайды көтеруге баяғы біз сатурғай құрылғанда кішкентай бала болсақ та білеміз сонда біздің мына ералхан ағалар міне бәрі соны көтерді біз ол кісілерден біз неміз ба балалар сол кезде жас э, түк жоқ сол жерде түк жоқ мысалы соны қандай керемет қылып көтерді бір біріне көмектесіп солай бізге көтеруге болады барамын десе мен көшіп те барамын қазір астанада тұрамын өзім иә рахмет рахмет құрметті ағайын өткен жолда біз жиналғанбыз сәлеметсіздер ма манадан бері алдыма артыма қарап отырмын торғайдың осыдан он жыл бұрын торғайдың балаларын көргенде ер азаматтарын сондай қамшыл намысшыл бір орында секіріп тұрады мен ойлаған бүгін мың халық жиналады деп үйде мысалы аналар отыр ойбай әйелдер жүреді қайда барса да олардың қолдары бос парламенттің алдында әйелдер жүреді дейді ер азаматтар сендер бастарыңды көтеріп жоқтарыңды айтпасаңдар ел үшін жер үшін отбасы үшін жүгірмесеңіздер кім жүгіреді әйел байғұсты кінәлайсыздар қазір айтып отырсыздар мінекей бәріңіздер бөрі арықтығын білдірмес сыртқы жының қомпитар дейді бір адамның басында үш кредит бар қазір сырттарыңыз бүтін болып бәріңіз томпай томпай әдем болып отырсыздар сөз сүйектен өтет, таяқ еттен өтеді ойбай торғай дейсіздер неге үйдегі түздегі қасыңыздағы жұмыстағы кісілерді неге алып келмейсіздер тамақ ішу үшін келген жоқпыз бұл жерге ешкім бір тамағым деп жүрген жоқ ешкім осы жастардың балалардың ұрпақтың болашағы деп жүр бұл кісінің басқа жұмысы жоқ па жағдайын жасап алған кісі былай айтқан шындығын айтқан кезде аға кешіріңіз былай сізді қолымды көрсетсем мысал үшін айтқан кезде неге сіздер бүгін азайып қалдыңыздар неге біз көбеймейміз ұйықтап жатсыздар ғой сенбі жексенбі бәріңізге демалыс мысал үшін айтқан кезде сондықтан да жүру керек өткен жолы жангелді айтты ғой сен жанбасаң лапылдап мен жанбасам лапылдап кім жанады лапылдап дейді үйде отырасыңдар да назарбаев андай тоқаев мындай жұмыста отырып алып жамандайсыздар ол кісілерге тіл тигізбеңіздер ол кісілердің дым жазығы жоқ оны бүлдіретін кім осы тұрған бәріңіз шындығын айтқан кезде солай ғой мысалы күліп қарайсыздар бетіне сыртына айтасыздар олай не қажеті бар істеу керек жүру керек іздену керек қолдау керек ал енді құрметті ағайын бауырлар көптеріңізге көп көп рахмет алғыс білдіремін басымды иемін айтатын не рахмет қолдап жүрсіңдер енді мына айтқан кісі дұрыс айтты ояну керек біз осы жамандықты көріп отырғанымыз өзімізді өзіміздің кінәміз біз дауысымызды көтеруіміз керек айтуымыз керек біз билікте жүрген кісілерге айтуымыз керек бізге өзгеріс керек деп сонымен міне сіздерге көп көп рахмет мен тағы бір қосымша айтатын мен осы жолдан қайтпаймын бәрекелді батырды батырға ереміз бе ағайын береміз ба ал қадірменді қонақтар тағы да бір айта кететін дүние мынау қазір біздің өз ішімізде мына жангелді мен аманкелдіні бөлетіндер бар Жангелді мен аманкелдіні бөліп батыр істесе аманкелдіге істейді Жангелдіге қайырылмайды ол жанкелді не қылады деген сияқты дүниелерді айтып жүр торғайды айтады ол деп солай айтқан адамның аузы қисын келді, аман тоқайын арқалығын бәрі бұл торғайдың перзенті келді мен торғай бұл егіз қозыдай бір үйдің егіз баласындай дүние сондықтан да келді мен торғайды бүлгендер, ол бұзылғандар деп айтам. бұзылғандар батыр сейкенов ешқашан жерге елге бөлінген емес біз жалпы қазақ үшін бара жатырмыз жалпы қазақ үшін бара жатырмыз кеше жақсылық үш кемпірім айтты ғой назарбаевпен кездескен кезде бүгін енді ол кісінің құлағын шуылдата бердік қой енді ол кісіні жамандау үшін жиналған жоқпыз біз батыр сейкеновті қолдау үшін жиналдық сол жаңағы жақсылық үш кездескен кезде марқұм иманды болсын айтты ғой аға қазақстанда осы бір үш мың ғана ауыл бар шығар сол үш мың мықты жігіт қазақтың ауылдарын көтеріп жіберуге болады ғой деді ғой Соқса біз қазір жалпы торғай жиналып осы батыр секеновті көтеріп жіберсек қолдап жіберсек болады ғой болмайды емес қолымызда тұрған дүние ғой осының бәрі батырға ереміз ба ереміз ба бәрекелді ал енді қазір кішкене мынау уақыт жағы иә уақыт жағын кішкене шектеп отырысты кішкене тиянақтайық ағайын ағайын жаңа абай аға дұрыс айтты біз қазақ қазақ жауға дара шаппаған ешқашан біз бір батырды сайлап сол батырға ерген халықпыз біз қазір батыр секеновке еріп отырмыз бұл батыр секеновтің мынау елді бастау үшін жаралған адам амангелді имановтың ұрпағы қасқай құрдың құлыны қасқа тумаса да төбелі туады дейді қазақ сондықтан да мінекей төбелі туған батыр ағамызды біз қазір қолдаймыз исатай басшы мен қосшы деген сияқты махамбет ағамыз айтқандай батыр аға басшы мен қосшы мына жігіттер қолдап қорғап қашанда ары қарай батырды қолдаймыз ба ереміз бе бәрекелді ал енді мінекей тағы да сөз соңында мына осы жерге біз не көріп өздеріңіз байқап отырсаңыз жазда біз астанада арқалықта амангелді торғайда шерулер өткіздік әкімдікпен рұқсат етілген заңды шерулер өткіздік біз қазір мына биліктегілерге мынау зиялы топырақтың ұрпағы екенімізді көрсетіп жатырмыз қазір мінекей мынау осы жерде прокуратураның ә, полицияның қызметкерлері әкімдіктің қызметкерлері көріп отыр ғой біз сол кісілерге рахмет айтамыз біз торғайлықтар қашан да қашанда ұлттың ұстазы ахмет байтұрсынұлы шыққан жердің атына кір келтірмейміз біз тату жиналып тарқаймыз біз ешқашан біреудің көзін шығарып басын жаруға шақырмаймыз көшеге ереуілге шақырмаймыз біз жетістікке жетсек амрамен, тәртіппен заңның аясында ғана жеңіске биікке жетеміз солай ма батырға ереміз ба ереміз ба ал бәрекелді баршаларыңызға көп көп рахмет ал батыр аға мінекей бүгінгі отырыс өзіңіз аяқтаңыз сөз кезегі өзіңізге көп көп рахмет оянатын кез келді мінез көрсетер кез келді билікке бірге барамыз а бәрекелді жаңа мынау ә, күректерге жабыстыратын қағаздар бар ма деп сұрап жаттыңыздар ғой қазір ана жақта жаңағы енді кішігірім шай дайындап қойған ана жақта енді қуыс үйден құр шықпа дейді ғой қазір сол плакаттарды жабыстыратын дүйлер енді тыңдаңыздар сол наклейкаларды қалай болса солай ертең барып ана басқа партиялардың басқа кандидаттардың бетіне жабыстырып кетіп жүрмеңіздер олай болмайды дүкендерге жабыстырсаңыздар рұқсат сұрап жабыстырыңыздар иә әр нәрсенің өзінің заңы бар біздің қорғай төлесін қашанда момынақ батырды қолдаймыз батырға ереміз рахмет бәріңізге жиналғандарыңызға келгендеріңізге батырды сізге сәттілік тілейміз парламентке барғаннан кейін жеңіске жетесіз жеткеннен кейін қандай халыққа қандай тіршілік істейсіз біріншіден қысқаша айтыңыз қысқаша айтқанда біріншіден инвестиция тартамын ауылға ауылдың тұрғындарына ауылда жұмыс көп бірақ оған ешкімде мүмкіндік жоқ неге қаржы қаражат жоқ ол қаржы қаражатты тартуға болады менде өте көп мүмкіндік бар өзімде сол қасымда жүрген топ топ достарым бар шетелдіктер Бізді, біз дұрыстап дұрыс біріншіден табиғатты пайдалануымыз керек ол жұмыс ол ішінде аңшылығы да бар туризмі да бар балығы э, да бар өндірісі бар соның бәрін бәрін сол жасады сол парламент пен мәжілістіне барғанда осыны жасады біріншіден болды рахмет аға тіл жағы қалай болады мәдениет жағын бар ғой бағдарламаңызда бар ғой иә бар бар тіл жағын біріншіден тілді өзім де мен қазақтың бәрін үймен қамтамасыз ету керек бар ғой өзім де орысша бітірсем жоқ қазір қазір жоқ қазір бағдарламада бізде бағдарламаның өзінің бір ана жерде жазылып тұр негізі бағдарламада бізде қазір мына газификация туралы коммунальные услуги туралы негізі сайлау алды бағдарламамыз бар ғой ана неде парақшада бәрі жазылып тұр жастарды үймен қамтамасыз ету мәселесі бар ғой иә ол иә, мәселені бәрін қарастырып жатырмыз қарастырып жатырмыз бағдарламада бар ана жерде тұр толық танысып алсаңыз болады бағдарламамен жақсы жаңағы берілген қағаздарда түгел жазылған жақсы жақсы рахмет жақсы рахмет батыр аға жақсы сәттілік тілеймін сізге жеңіске жетіңіз торғай елін қолдайық батыр секен ағамызды қолдайық біздің жерлес иә торғайдың халқы аман болсын осы видеоны таратып барынша бөлісіп чаттармен бөлісіп таратып отырайық жақсы пікір қалдырып лайк белгісін аямай лайкша басып қолдап отырайық құрметті ағайын аман болыңыздар